बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा यूज स्पेस ज़ीरो बाइट्स और स्पेस ज़ीरो बाइट्स और ड्राइव आपकी रॉ पार्टीशन के अंदर चली जाती है तो उसको फॉर्मेट किए बगैर आप डाटा कैसे बैकअप हासिल कर सकते हैं सबसे पहले आप स्टार्ट में जाकर सी टाइप करें सी टाइप करने के बाद आप उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें और आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी इसमें आपने टाइप करना है C H K D S K space जो आपकी ड्राइव का नाम है एल मेरी ड्राइव है तो मैं एल कर रहा हूँ डबल डॉट स्लैश एफ़ इसमें एक एरर आया है C H K D S K is not available for raw drive अब ये ड्राइव रॉ हो चुकी है तो कंप्यूटर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जब तक आप इसको दोबारा से फार्मेट नहीं करेंगे इसका आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंटरनेट से iCare data recovery pro software download करें डाउनलोड करने के बाद उसको आप रिकवरी की सेंटर वाली ऑप्शन से सेलेक्ट करके इस तरह से आई केयर डाटा रिकवरी का आप डाटा रिकवर कर लें